Biasa Teori. dia tak duduk kat tiang tu. Tahun tadi dia duduk kat tiang. Aku dah cakap dekat tiang tu mati semua. Dan bu bukan tiang sini. Dia mula pandang. Kau, kau, kau, kau. Kan? Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang Dikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy, ada yang berbeda di video kita kali ini cuy ya <laughs> Yang mana korang semua sudah tahu lah cuy ya Di awal video ini tuh sudah nampak berbeda gitu ya Mungkin salah salah satu ciri khas dari Andy TK yang di intronya itu sudah uh, kita hilangkan gitu ya Kenapa saya hilangkan cuy? Karena setelah saya lihat kembali video-video saya itu kayaknya memang gak nyambung gitu ya di awal video, di intro video saya itu metal banget. Padahal isi videonya itu adalah komedi. Kalau bukan komedi ya hal-hal yang apa namanya. Pokoknya nggak ada ngerok-ngeroknya gitu ya. Makanya saya berinisiatif untuk membuat intro yang uh, agak pelih ya. Mungkin korang beranggapan pelih karena di sini ada genre dangdut dengan DJ, DJ pokoknya DJ DJ dangdut gitu ya. Dan lagunya ini sebenarnya lagu India gitu ya. Jadi campur-campur. Kenapa saya menggunakan lagu India? Karena memang saya suka gitu ya. Jujur aja saya suka lagu India dan mengapa saya menggunakan genre dangdut seperti ini supaya kesannya apa namanya kelakar gitu ya. Karena konten kita itu kebanyakan isinya kelakar gitu ya, yang lucu-lucu gitu cuy. Oke, jadi curhat ya. <laughs> Oke langsung aja ke topik videonya cuy ya. Di sini kita akan mereaksi lagi Ustadz Syamsul Tebat ya, Ustadz favorit kita semua gitu cuy ya. Uh, di sini saya sudah mendapatkan videonya cuy. Videonya itu judulnya adalah Syamsul Tebat Melayu Susah Nak Subuh ya. Di sini saya langsung mengambil video dari Ustadz Syamsul Dubat sendiri ya. Bantu support juga gitu cuy ya. Kalau ingin lihat original videonya, kurang langsung aja ke channel Ustadz atau langsung tekan link yang saya simpan di deskripsi cuy. Oke, tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3, 2, 1. Boom. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ini durasinya panjang. Jadi ya. Wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Tunggu cuy, ini kayak posisinya beda gitu ya. Jadi saya ganti dulu posisinya cuy ya. <laughs> Oke, okay, posisinya udah ganti. Wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kerana Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid Darul Huda. Begitu juga tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa masjid pemimpin, oh, pemimpin ini. tempatan semua peringkat yang kesempatan hadir di masjid tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian Alhamdulillah syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama seperti mana yang di dijanjikan lah kan ha, malam ni dapat kita bersama-sama dari jauh saya datang saya sampai pagi tadi ini eh, di mana sih Pagi lah, kan, naik flight malam tadi tapi sampai pagi tadi dua hari perjalanan. Wih. Hmm. Naik fly pukul 11.30 malam ha, Jadi sampai pukul 1.30 pagi Sampai di penginapannya dalam jam pukul 2, 2, 2 pagi lebih lah Jadi Alhamdulillah apa-apa pun seronok sangat Sebab dapat datang dan hilanglah kerinduan saya yeah. Ya. Pada mikolok dan sebagainya huh? Ha? kan, Jadi bila kita ceritakan tentang hari ini cinta membawa ke syurga yeah? Cinta, apa yang dimaksudkan cinta? Cinta ni kasih sayang, perasaan yang mendalam yang menyebabkan kita lupakan kepada perkara-perkara lain. Yang menyebabkan kecenderungan kita akan mengingati sesuatu itu lebih daripada yang lain. Hmm. Itu sebabnya kalau orang tu dia minat K-pop, eh, eh, <laughs> dia minat K-pop, dia boleh tumpuan daripada televisyen tu, dia pandang TV, dia dah tak tengok benda lain lah. Minatnya, seronoknya, tak ada benda boleh kacau dia. Jadi dia sampai satu tahap dia khusyuk. Khusyuk ni bukan sampai tak sedari, tak. Khusyuk ni bila dia tengok TV tu mata dia dah tak pandang tempat lain dah. Dan bila ada orang lalu depan dia dia, dia terus tolak tapi. Yeah, yeah. Ya. Ha. Macam itulah keadaan dia. Dia fokus ceritanya. Jadi macam tu lah cinta, mahabbah, kecintaan. Yang cinta yang kita nak ceritakan ni cinta apa yang akan dapat membawa kita ke dalam syurga syurga dan neraka ni kan syurga dan neraka ni satu benda yang kita wajib percaya adanya syurga adanya neraka adanya penghidupan selepas mati ya, betul tu sebab orang tu kata hama hidup hanya sekali siapa cakap hidup dua kali hmm? kan mati je sekali kan dan nanti apabila kita dibangkitkan di hari akhirat besok bila kita dibangkitkan pada ketika itu mati itu sendiri dimatikan Mati oh. dimatikan Maknanya tak mati-mati hidup, hidup dua kali Ketika itu oh, kita harap sangat kan bagus ya? kalau boleh mati Masalahnya tak boleh mati Diseksa, diazab Pada ketika itu tak mati-mati ha. Kita baru dengar ceramah ha, Sebelum Ramadan hari itu Israq, festival Israq dan Mi'raj Pada bulan Rejab kan kita dengar ceramah dengan Macam mana orang yang paling apa Yang kata nampak orang yang diseksa menghantuk-hantuk, menghentak-hentakkan kepalanya sampai terburai kepala otak dia. Ish. Elok hentak lagi. Elok hentak lagi. Orang ni siapa? Orang yang payah nak bersujud, ni payah nak bersolat ketika ada di atas dunia. Itu balasannya kepada orang-orang ini. Itu sebab bila Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Allah Taala bagi tahu, aku jadikan kau sebagai kekasihku. Aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Kenapa berita gembira? Kenapa amaran? Ha, panjang lagi lah kisah Israq Miraj tu kan. Jadi saya tak sempat lah nak ceritakan hari ni. Ha, jadi confirm kena panggil lagi. Ha, ya? <laughs> ha, untuk tajuk tu pula. Israq Miraj lah pula. Ya? Tapi maksud dia tu tadi, bila cakap tadi. Kenapa? Sebab Nabi dah tengok dalam syurga macam mana keadaan dia. Dan Nabi dah tengok dalam neraka macam mana. Tu sebab Nabi boleh tahu yang paling ramai dekat dalam neraka nanti orang dia tahu eh. Ingat tak tahu, tahu. tapi macam tu juga degilnya tu. Kan? Ha, tapi makna kata Nabi dah tengok tu sebab Nabi jadi penyampai berita gembira dan amaran buat umat dia. Nabi dah dapat soalan bocor. Nabi bagi tahu kita, kalau anak kita dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab peksa, rugi tak? Bapa ruginya bukan sikit-sikit, rugi betul-betul. Macam tu jugaklah kita. Kita dah tahu dah apa yang bakal melanda kita, apa yang bakal menimpa kita. Maka rugilah kita. Kan rugilah kita sebab kita dah diberikan peringatan, dah diberikan amaran. Dunia ini kalau betul lah kita sayang kan? Sayang yang macam mana? Cinta yang macam mana? Salahkah kita sayang dekat isteri kita? Yeah. Sayang apa apakah salah kalau kita sayangkan suami kita? Salah ke kalau kita sayangkan anak-anak kita? Tak salah. Ya? Tak salah. Tapi yang jadi salah yang menyebabkan kalau kita terlampau sangat ha, sayangkan mau salah eh silap pula. Ha, <laughs> silap pula cerita pasal Liverpool pula malam ni. Kan? Ha, terlampau sayang kan? Oh, terlampau sayang. sayangkan manusia ni lebih daripada Allah dan Rasul Terlampau sayangkan benda-benda lain Yang tak ada tolak banding sepatutnya Terlampau sayangkan Suami sampaikan Sanggup buat benda-benda yang mengingkari perintah agama Contoh Sayangkan isteri sampai tak pergi masjid Dulu elok pergi masjid Menikah langsung tak pergi masjid dah <laughs> Lawa sangat bininya kan menyala-nyala muka bini dia <laughs> Mana? Ya takut bini ya sebenarnya. <laughs> Contoh lah, Kan? Ha, jadi mana kata cinta kepada Allah macam lagu Rashid tu cinta kepada Allah cinta Rasul cinta ibu bapa ada satu kumpulan Rashid tu nyanyi lebih kurang macam tu lah saya tak nak janji beraya pula kan tapi cinta kepada Allah bila cinta kepada Allah macam mana bila cinta kepada Allah ni kita akan buat segala-galanya Allah suruh tinggal apa yang Allah Ta'ala larang rupa-rupanya dia masuk dia dalam keadaan sabar ha. kenapa pula sabar tu rupanya ada tiga macam sabar pertama sabar untuk taat perintah Allah kalau kita cintakan Allah boleh masuk syurga tapi cintakan Allah yang pertama sanggup buat apa yang Allah suruh kita tengok salat waktu salat daripada 50 waktu Sembilan kali Nabi turun naik turun naik akhirnya tinggal lima waktu itu pun payah nak buat. Oh. Lagi sikit rakaat dia lagi susah nak buat. Rupanya dua rakaat waktu subuh itu paling berat sekali ramai orang tak boleh buat. <laughs> Betul. Kecuali betul. orang sini lah. <laughs> orang tempat lain saya cakap. berat sangat subuh tu apa hal? Tidur tu lagi sedap. Peluk bantal lagi sedap, peluk bini lagi sedap dengan bini-bini tak bangun. Apa pasal? Kenapa? Ha, itulah masalah dia. Kita jangan jadi macam itu. Hmm. Jangan jadi macam itu. Sayang pada Allah, taat perintah Allah. Apa Allah Taala suruh kita buat? Bangun yang, bangun. Kenapa bang? Subuh. Ya kemang awalnya bang baru pukul baru pukul 4 bangun siap awal kita solat sunat dulu. Oh, macam tu baru steady. Nampaklah. Ha, ini tidak tidur tidur. Kan? Nabi pesan apa? Jad, Nabi pesan pada anak dia Fatimah. Wahai Fatimah, janganlah kamu jadi seperti kebanyakan orang. Nabi sebut jangan jadi seperti kebanyakan orang. Bangun lewat jangan. Bangunlah awal subuh. Kerana apa? kerana tersimpan, tersimpul, tersedia rezeki yang melempah ruah Allah nak bagi pada orang yang bangun awal. Hmm. Itu sebab orang tu dulu. Bangunlah. Pengajaran ni, Cik. Pukul berapa dah ni? Pernah jadi apa engkau ni? Nak yeah. jadi apa? Sebab kebanyakan orang yang bangun lewat hidupnya susah. Rezekinya terkapai-kapai. Macam lah nak cek rezeki? Bangun lambat, lepas tu menung. <laughs> Apalah nak buat hari ni? <laughs> petang tu apa nak jadi dengan hidup aku <laughs> Nabi pesan dengan Fatimah jangan kamu jadi seperti kebanyakan orang maknanya yang tak bangun subuh ramai kecuali itu sebab saya tak tolak permintaan ceramah di Masjid Darul, Han, Darul Huda ni sebab masjid ni saya difahamkan jemaah subuh dia pun macam ni lah ramai ni. <laughs> ha, cara gelak tu tak ada lah <laughs> aku saja test nak tengok ada yang terperanjat pula tadi Mudah-mudahan lepas ni ramai macam ni. Amin. Ha, yang cakap amin tu janji. Kena datang. Dia bila datang ramai, imam pun semangat dia lain. Ini bila imam nak semayang subuh tengok. Allah. Allah. Yang datang tu pun. Ha. <laughs> Sama-sama ngantuk. Imam pun sedih ya Allah. akbar. Lagu lama ya. Lagu lama ya. Tapi kalau imam mana huh ramainya orang. Huh ramai juga kata. Ya. Allahu akbar. Lain dia punya kata oh, takbir. Uh, salah satu faktor gitu ya. Semangat, semangat, semangat semayang. Imam bila dah tengok azan subuh pun Bilal tengok Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah sedih betul dia kalau pagi dia tengok ramai orang datang subuh tu malam bersusun kereta kat luar macam tu bilang Allahu Akbar Allahu Akbar Wah, dia subuh macam tu subuh dah tak menerayu dia faktor lain faktor itu faktor kalau pertandingan Nazan, kalau kategori maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah tu maghrib. Subuh tak boleh tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Sebab nak kejut orang. Tegas ya. Kalau sebab. kita maghrib, Hayya ala salat. ustaz ya. Kalau subuh hanya ala salat. Wah, uh, oh, salat. Harus tegas ya. Ini asalatu salatu khairum minan. Memang tidur. Kan? tidur gembar. Kalau orang lama dia dah tahu dah. Asalatu salatu khairum minan Naum. Naum. Ya, singkat. Ha, pendek aja. Ataupun yang betul-betul lagi tegas As-salatu khairum minan naum. Ya, ya, ya, bangun, Bilal kejut tu bangun. Macam tu. Ya. Taat perintah Allah tu sabar yang pertama. Sabar yang kedua meninggalkan larangan Allah. Rupanya susah nak tinggalkan larangan Allah. Dah biasa mengumpat kan sekali kawan-kawan tegur eh tak baik tak kau mengumpat ah sudahlah macam lah kau baik sangat akan ah, kan dah kena hmm. nampak tak susah dah biasa mengumpat dia mengumpat juga semenjak keluar TV ni lambat Samsul debat sampai <laughs> mengumpat dia tadi Samsul debat bukan lambat dia buka puasa dulu oh ini ha, hari ni last day lambat ya? aku eh? ambil puasa 6 tahun ni makan aja raya terkejut <laughs> Hari-hari ceramah ada jamuan raya. Pening pada. <laughs> ha, tadi Alhamdulillah selesai juga. 6 hari. Eh? Ha, siapa yang belum selesai? Ada ada yang sahabat saya, Ustaz. Ustaz, dah, Ustaz dah habis puasa 6 tu? Dah, tahun lepas. Dia kata. <laughs> tahun lepas dia cerita. Kan? Oh, kira ha, ini terkejut. Bulan Ramadan ternyata enggak ya. Betul lah tu. Tak 29, 30. Raya. Apa yang terkejutnya? Pergi percaya kalendar kuda, bersuruh. Marah dia. Hari tu sebelum masuk bulan puasa marah. Kenapa kita raya? Kenapa kita raya hari Selasa? Brunei, Indonesia, semua Isnin. Ya. Yeah. Kita pula. Oh, siap keluar dalam TikTok, keluar dalam Instagram marah pun. Kita sebelah aja takkan lain anak bulan dia nak nampak. Marah. Sekali umum raya Isnin, marah juga. Serba Kenapa raya hari Isnin? Saya pergi beli lemang dekat Seremban tu. No? Abang jam, abang cara bang, ramai orang beli ke bang? Ramai. Tapi dah tak tentu, dah tak tentu dah. Tak mana lamang, tak mana buluh dia kata tu. <laughs> Tak apalah, kan? Yang penting dah nak selesai dah pun Syawal. Apa lagi nak terkejut-terkejut? Tapi kalau dia cinta kepada Allah, maka dia terima tu satu Syawal. Dia tak mengungut. Kenapa hidup kita nak mengungut? Allah Taala dah tentukan hari Isnin nak marah kenapa? Raya je lah, baju dah beli, pakai je lah. <laughs> Aduh, hai. Semua nak marah. PKP marah, tak PKP marah. Hmm. Budak sekolah kat rumah marah, suruh budak pergi sekolah, kes tinggi lagi kenapa buka sekolah, marah juga. <laughs> semua benda nak marah. Sabar, semua Allah Taala dah tentukan untuk kita. Kan? Dan begitu juga yang ketiga bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah tak akan timpakan sesuatu Melainkan sesuai dengan kemampuan kita Betul sekali Allah ni hidupkan kita ni untuk kita beribadah kepadanya Mengabdikan diri kepada Allah Mana nak? Kan Allah suruh kita mengabdikan diri kepadanya so, Sebab atas dunia ni jangan lupa fokus apa yang sepatutnya kita buat Hidup dalam dunia ni sementara Apatah lagi yang ada dalam dunia ni Sementara Sementara suami sementara, isteri sementara sampai masa jiun. Inna Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, iya, iya. Sayang isteri, isteri ai paling pandai masak sekali. Hmm. Ha, so ai tak main lah makan kat kedai. Wah, dia kata. Yeah. Besok tu makan kat kedai dia. Kenapa? Isteri aku dah meninggal tahu pula. <laughs> makan kat kedai. Sementara suami ai bagi ai 2000 sebulan. You ada? Hmm. Belagak. Malam tu suaminya mati tercekik sudu. Kan? Orang perempuan sama kan Orang perempuan sama kan panggil Abang kong tercekik sudu mati Hilang 2000 sebulan Hilang 2000 sebulan Nak cakap apa Gampang banget ya, Itu sebabnya jangan belagak tu sebab melainkan kita suami isteri Sentiasa berpesan-pesan Berbimbing-bimbing Untuk sama-sama menuju ke syurga Allah barulah jadi cinta membawa ke syurga yeah, yeah. <laughs> bukannya sekadar tujuh hari tujuh hari mencintaimu kan bukan biarlah sepanjang-panjangnya kan ha, sampai membawa ke membawa ke syurga jadi mana apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat atas dunia apa lagi yang keduanya harta benda sementara sementara Rumah besar, besar mana pun Sekali pun kita nampak lawa Lama-lama buruk rumah tu ada rumah baru lagi lawa lagi Ada je rumah baru naik Ada je rumah baru naik Akhirnya sementara sifatnya Terus buat masa hujung tahun lepas Saya dalam forum malam tahun baru Saya bersama dengan rakan-rakan saya tu Geng-geng hias Haslin Abdullah Khairi Izhar Arif dan Samsul Debat. So nama yang hujung sekali paling bongsu. Harap maklum. <laughs> So kami berempat bincang apa tajuk kami nak buat. Akhirnya tajuk yang kami pilih mana milik kita. Mana Akhirnya milik cuba fikir mana milik kita. Kereta hancur. Motor sampai masa rosak. Jahanam rosak hantar kat bengkel. Berapa kali repair. Sudahnya tukar motor baru pun rosak juga. Ada orang baru beli kereta tak sampai sebulan. Kompresor problem. Lepas tu Cina tu boleh cakap alah ni nasib-nasib mah. Nasib-nasib <laughs> dia kata. Dan sebenarnya tu dunia sementara sifat dia. Belagak lah macam mana. Bau bawa action belagak. Jap, ah, jap, jap. Ba, boom langgar tiang. Dia angkat tangan dengan kawan dia tadi. Langgar tiang. Nak cakap apa? Sementara. Yang kita nak bangga bangga kan Untuk apa? Huh, kereta dia besar lah. Dia kereta besar. Waktu jam tetap kena berhenti. Dia tak ada sayap tak tak tak tak tak tak tak tak kalau tak ada. Kan? Itu isu dia. Masa tu pula kita nampak untung naik motosikal. Nak cakap apa? Sementara sifat dia. Kereta besar. Boleh seat rm ringgit Mana boleh. Kita naik kereta Grand Liviva. Va. Levy Va. Boleh seat RM30. Kan? Kereta lain. Tak dapat seat rm ringgit. Memang tak naik. Naik sikit saja meter dia. Sebab saya kata apa yang kita nak banggakan atas dunia ni? Membohong saja. Dunia ni adalah tipu-tipuan saja. Allah bagi dunia ni kat kita sebagai ujian saja. Nak ambil ujian, ambil sekadaran untuk bekalan akhirat. Tak apa. Duit ada tapi kita gunakan untuk tolong orang susah. Duit ada kita bantu untuk kerja agama. Itu sebab disebutkan dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah Taala tanya, Mahukah kamu? Sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan itu? Membela agama Allah. Perjuangan, berjihad. Membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya harta benda. Yang keduanya diri sendiri. Harta benda termasuk dalam tu. Harta benda bantu orang. Sedekah. Infak. Zakat. Ha, ini yang saya suka ni. Dan diri sendiri. Jaga Sedekah. diri kita, jaga perangai kita. Tu Allah beritahu dah. Dan apakah keuntungannya dalam perniagaan itu? Nanti buka surah As-Saf 10, 11, 12, 13. Keuntungannya ada empat. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang, yang mana bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Itu dalam Quran Allah beritahu dah. Dengan harta benda, dengan diri sendiri. Nampak? Dia tak cakap siapa yang kaya. Dia tak cakap dengan harta benda Duit kita walaupun sikit Dahlah sikit tolong pula orang Itu lagi besar pahala dia Kita nampak lalu tabung Tap tap tap tap lalu <laughs> tabung Ah sudah lalu pula tabung <laughs> Kita keluar duit RM5 Orang sebelah keluar RM100 Orang cakap Wih RM100 wih dalam hati dia tak cakap seratus hmm. Orang tu RM5 je Yang dia tak tahu Kawan ni bagi RM5 Dalam bank dia memang tinggal RM10 Oh. Dia fikir lama nak bagi RM5 ni Bukan senang Tapi dia bagi juga RM5 Besar hatinya Dia yakin Allah akan bagi ganti lain nah, Orang yang bagi 100 tadi Dalam bank dia ada 10 juta Apa benda 100? Betul. Kalau dalam bank ada 10 juta Bagi 100 Common Betul tak? Sama lah macam orang kita Awal bulan singgit Tengah bulan singgit <laughs> Ujung bulan singgit Dapat air citra pun singgit. Apa ada citra? Aduh, hai. Siapa yang nak keluarkan duit ke USP baru ni? Soalan saya, tak apa, tak payah angkat tangan. Saya nak tanya, dah habis belum duit tu? Dah. Tengok. Apa sih? Eh, citra apa? Tapi kalau tak sampailah dua kat dalam tabung masjid dekat tempat kita solat ni, kalau tak sampailah 10 ringgit teruklah kita saya bukan cakap singgit tak sampai sepuluh ringgit sepuluh ringgit pun berkira 10 oi masuk balik kau ada duit tukar sanggup tukar peperangai ni macam tu sedangkan yang kita masuk dalam tabung tu yang tunggu dulu cik ngakak <laughs> seperti itu karena uh, eh, pengalaman ya pengalaman yang saya alami pernah hal seperti itu ya maksudnya teman saya gitu kayaknya dia nggak ikhlas banget masukin dalam kotak amal gitu makanya ditukar <laughs> itulah milik gitu itu sebabnya kalau lah ditakdirkan lah kalau ni memang takkan berlaku ni sebut ni takkan berlaku katalah orang dalam kubur tu Allah bagi peluang hidupkan dia 10 minit Oh, <laughs> kau terperanjat lah. <laughs> Ada budak-budak hak. <laughs> Ini kita ulang di situ ya. Ini kau terperanjat. tu terperanjat, cuy ya. Ini memang takkan berlaku ni sebut yeah. takkan berlaku. Katalah orang dalam kubur tu Allah bagi peluang Hidupkan dia 10 minit Pula kau terperanjat pula Orang bagi contoh terperanjat dia Katalah Allah bagi dia hidup 10 minit Bila dia bangun 10 minit Dia takkan sibuk nak cari rumah dia Dia akan sibuk cari tabung dia cari kat mana tempat dia boleh sedekah Sebab baru dia sedar di dalam kubur Sedekah dia yang rm Sedekah yang RM2 Sedekah yang RM10 Dia hari tu dia bangun Kenapa? Kenapa lah kubur aku ni macam lapang eh? Taklah lapang sangat Macam lapang aja. Malaikat menjawab Sebab kau ingat tak dulu kau pernah sedekah Maksud tu kau sedekah rm dekat Masjid Darul Huda tu Itulah paling ikhlas sedekah kau Anilah ah, ha, ah, kau dapat ni. ni Singgit macam ni punya lapang Kalau aku tahu aku bagi semua harta aku Tapi dah terlewat Dah terlewat Penyesalan ya? Penyesalan ha, itu, itu selalu datang terlambat Lepas tu kita datang Ni dengan Allah kita datang rumah Allah kan Kita masuk rumah Allah kita duduk Cuba tengok Punya dahsyat ni masjidnya Tak ada satu kipas Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan Tak sepuluh Tak ada satu kipas pun yang on <laughs> Nak tunjuk punya sombongnya dia kan. Tapi yang kau tak tahu bil elektrik aircon lagi tinggi tu. Kirain Jadi jangan ini. ingat apa. Tengok. Kapet baru lawa. Masih lagi sujud terbanam muka. Semua ada kos. Jadi apa kita berkira? Masuk dalam rumah Allah ni adabnya. Cubalah menyumbang banyak sikit. Tengok. Hadap. Lepas tu belum cerita lagi kalau panggil penceramah luar yang datang. Mm, yeah. Penceramah senanjung pula tu. yang keluar TV pula tu. Kau ingat murah bayar dia? yeah. oh, saya tak cakap saya. Ha. Halus banget dia senangannya. Ya. Bukan senang tu nak tengok. Orang bagi minum. Macam ni lah punya dulang. Aku pun heran. Dulang. Tapak dia tak kena langsung. Tapi tak boleh Ni adab lah nama ni. Beralas. Ya, yeah, ya. adab. Nampak kan? Bagus orang sini. Jauh-jauh datang dapat air kosong. Bismillah. <laughs> Lah. Syukur. Ya, yeah, ya. Nah, ni sebab kau bagi singgit. Air kosong lah. Cuba pagi ni Barulah air kelapa siap payung Eh siap payung Tahu tak adalah Betul Cuba kita tak Saya cakap satu je Nak ubah hidup kita Percaya cakap saya Belajar sekali sumbang Zap bagi seratus Biar ada seminggu menong Seratus masuk macam ni ha Aduh Seminggu Banyak weh Tapi Betul seminggu demam Tapi percaya Allah bagi ganti. Betul betul. Nah. Soal ini cuy, saya apa nak pegang teguh gitu yang namanya apa namanya bersedekah itu saya nggak tahu kenapa ya. Memang saya saya memang hobinya suka seperti itu cuy. Walaupun keadaan keuangan saya seperti apa gitu ya. Saya tetap akan membagi lebih karena saya yakin dalam hati saya memang bahwa apa yang saya berikan kepada orang yang tak mampu lah atau ke dalam masjid itu pasti Allah bisa gantikan dengan yang lebih baik gitu ya. Itu yang saya pegang teguh cuy. Sampai sekarang. Nabi sebut tidak berkurang harta orang yang bersedekah. Hmm. Malahan bertambah, bertambah dan bertambah. Tiga kali Nabi ulang. Takkan kita tak percaya. Betul, betul. betul. Nabi sebut dah Nabi pesan kalau kamu nak murah rezeki jangan tinggal dua amalan ni. Pertama jangan tinggal solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Salat salat sunat dan menetapkan napek pada orang yang bangun membuto sampai tengah hari. <laughs> Membuto. Mani oh, sembilan cakap. Kalau sampai tengah hari tidur memang takkan dapat. Bangun awal solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Dengar. Ha, dan yang kedua, jangan tinggalkan sedekah subuh. Datang ke masjid, masukkan duit. Ataupun orang perempuan boleh buat macam mana? Kalau tak pergi masjid, dekat rumah buat tabung. Ambil botol tu, botol pun tak apa. Pagi je nak subuh, nak sembang subuh tu masukkan singgit dalam tu. Kemudian hari Selasa masuk singgit, hari Rabu masuk singgit, hari Khamis masuk singgit, hari Jumaat masuk singgit. Cukup lima ringgit hari Jumaat bagi kak suami pergi semayang Jumaat. Bang masukkan dalam. Tapi yang kita masuk setiap hari tu Allah dah kira dah. Ya, niat. Karena niat. Dan bila kita masuk je, apa berlaku? Malaikat terus berdoa. Ya Allah, hambamu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu, Ya Allah. Maka kau perluaskanlah rezeki seluas-luasnya untuk dia hari ini, Ya Allah. Ini bangun. <laughs> Bukan subuh gajah lagi dah. <laughs> Subuh gajah. Subuh dinosaur. <laughs> Subuh dinosaur. Lima minit sebelum su sebelum zohor baru subuh. Dah nak pupus subuh tu dah. Keperanjat imam tu. Siapa pula yang kunut tengah hari ni? Jangan macam tu ya. Bangun awal. Nampak cinta kepada Allah membawa ke syurga. Kuno tengah hari ya. Ya. Itu sebabnya sedekah tak sah kira Allah Taala janji keampunan dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Allah Taala janji. Rugilah kita. Hmm. Eh, rugilah kita. Kemudian cinta yang membawa ke syurga lagi apa dia? Yang keduanya cinta kepada Rasul. Sayang kita kepada Nabi. Hmm. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Ya. Nabi ajar kita suruh sayang saudara-saudara kita lebih pada diri kita sendiri. Tu pun Nabi ajar. Dan Nabi kata siapa sayangan aku lebih daripada diri dia baru betul dia beriman pada Allah. Ini tak sayang kita kepada orang lain lebih daripada sayang Allah dan sayang Rasul. Ya. Sayang daripada kereta, sayang dia kepada binatang-binatang sayang dia kepada kepada ahli keluarga dia lebih daripada Nabi Nabi kata kalau kau sayangkan aku lebih daripada selainnya baru betul keimanan kau betul ha, jom tengok sayang Nabi macam mana ha, macam mana cara nak sayang Nabi Salawat. Nabi kata faman ahabba syai'an aksara bizikri barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut kan selalu kita sebut nama dia macam penyanyi tu dia sayang kat perempuan tu kan dia sebut nama oh Fatimah ha, sayang dekat timah <laughs> Siti Haida sayang kat Siti Haida Zalika, Zalika, Zalika. <laughs> Sayang dekat Zalika. Isabella. Amalina. Sayang budak India tu kan budak Melayu tu. <laughs> Fiona sayang kak Fiona. Mira Edora, Mira Edora. Isabella, ya, hmm, Isabella. Hmm, Isabella. Semua nama perempuan. Mana ada nama Samsul Debat tak ada. tak ada. Nama lelaki tak ada. Semua sayang kat perempuan. Tapi Yalah. sayang kat Nabi pun kena sama sebut nama. Dia. Ya? Caranya apa? Berselawat banyak-banyak. Nabi sebab apa? Nabi sebut siapa yang sayangkan aku kena sebut nama aku selalu. Kan? Iya. Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Banyakkanlah selawat kepada Nabi. Salawat. kadang-kadang orang perempuan tunggu terperanjat baru selawat. <laughs> Tak Terperanjat suami Allah masanya ala Sayyidina Muhammad Masa bila balik Aduh Terkejut kami ha, Macam tu orang ha. Pandai kelakar Sarawak kan ni ha. Macam tu lah kan Terbaik. Baru nak selawat Tunggu tu terperanjat Aduh Selawat selalu Al-Fasallu al nabi sibuk selawat pada Nabi. Khatamur Rusulil Kiram. Baru dengar logo Rasul apa? Rasul yang mulia. Dia ada lirik dia. Nada-nadanya. Nawiti engson iki syiiran. Kelawan muji marang pengeran. Ha, bahasa Jawa. Faham tak? Oh, bahasa saya Jawa, tak eh? faham. <laughs> saya tahu bunyi. Cakap selawat syair Jawa. <coughs> Sallallahu ala Muhammad. Tak kisah macam mana pun. Ini, selawat ke atas Nabi. Sebab itu salah satu tanda Nabi nak kenal kita akhirat besok. Akhirat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hui! <laughs> tak ada. Tak ada. Tu bukan imam ke tak ada? Tak ada. Ini otak udah traveling, Ji. tak ada. Kita bilang Mas ya. Akhirat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hui. Tak ada. Tak ada. Tu bukan imam ke? Kenapa harus imam? Tak ada. Tak ada. Samsung debat lah. Tak ada. Masa tu semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Suami nampak isteri lagi Isteri nampak suami lagi Dia lagi nampak sini Isteri lagi nampak sini Isteri lagi Ramai betul isterinya Contoh ha, Jadi jangan eh ha, Nanti kena kepong nanti Semua kena Semua nak sini boleh Sini tak boleh Sini tak boleh Betul Nampak anak buah lagi Nampak ketua kampung lagi Ketua kampung lagi lah lagi semua jangan main-main Masa tu menyesal pegang jawatan <laughs> Wakil rakyat lagi lah lagi. <laughs> Semua lagi. Iya. Masa tu semua lagi Sebab takut dituntut. Nampak tak? Masa tu kita nampak Nabi Adam. Wahai Nabi Adam bantu aku. Wahai Nabi Adam bantu aku. Nabi Adam jawab. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Tak nak tolong dah. Jalan depan lagi jumpa pula Nabi. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata nafsi, nafsi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, nafsi-nafsi. Tapi Nabi Musa siap bagi tahu, kau pergi cari Muhammad. Muhammad yang boleh tolong kau ni. Daripada satu masalahnya jarak, daripada satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, ketika akhirat nanti jarak perjalanannya seribu tahun. Baru. Pendekkan cerita. Sebab panjang lagi nak cerita pasal akhirat ni. Maknanya, dah dua tajuk dah kena panggil. <laughs> Akhirnya jumpa dengan Nabi Ya Rasulullah bantu aku Ya Rasulullah Bertuahlah kita Kalau Rasulullah panggil Umatku, umati Kemari kau Bertuahlah kita sebab Nabi kenal kita Tapi bayangkan kalau kita Ya Rasulullah bantu aku Ya Rasulullah Kau siapa? Aku tak kenal kau siapa Pernah berlaku ketika zaman sahabat Ada seorang lelaki dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Kenapa ya Rasulullah kau marahkan aku ke? Tak, aku tak marah kau. Tapi aku tak kenal kau siapa. Bukankah semua orang memberitahu? Semua orang cerdik pandai semua memberitahu bahawa kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Ya. Memang yeah. benar aku kenal umat aku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Oh. Terjaga daripada tidur, dia menangis sepuas-puasnya. Mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 10 ke 50 kali sehari. Selang beberapa hari, dia bermimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Jangan main-main bab selawat, rugi gitu. Itu sebabnya kalau kita nak start motor tu, Allah masalli ala sayyidina Muhammad. Cek cek cek cek cek. Allah masalli ala sayyidina Muhammad. Cek cek cek cek cek. Dia terlupa ada Swiss. Enggak. <laughs> Kan? <laughs> Ada punchline ternyata cuy ya. Allah masalah yang lain Dia terlupa ada Swiss. Nah. Kan? Nak tercabut kaki kawan tu. Kan? Tak salah tapi selawat. Macam nak pakai baju Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Allah. Muhammad. Allahumma salli Selawat Rugi kalau kita tak berselawat ha. Selawatlah ke atas Nabi Dan Nabi sebut Al-Bakhilu al-lazi Zukirtu indahu falam yusalli alaih Orang yang paling kedekut Apabila orang itu disebutkan nama aku Dia tak selawat kedekut. Tapi kedekut. ingat ya kedekut. Hanya untuk Nabi sahaja Kalau nama kita Muhammad <laughs> Istri panggil dari dapur Abang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan Hanya untuk Nabi saja Faham Dia pukul rata pula Dia lurus Dia dengar Kata tak boleh dengar Muhammad Kena terus selawat gitu. Ya ha, Jadi Selawat banyak-banyak Jangan jadi manusia yang kedekut Dan begitu juga Kalau kita sayang Nabi Kalau kita nak masuk syurga Hidupkanlah sunnah Nabi Nabi kata faman ahya bisunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, tengok Nabi sayangkan kita. Nabi tak kata sepuluh Nabi tak kata seratus Nabi tak kata tiga pun. Nabi kata sampai yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Pakai baju macam-macam jenis, tapi satu je. Aku pakai baju yang bersih sebab Nabi suka yang bersih, dapat pahala sunnah. Ha. Aku pakai kopiah tutup cik. kepala ni. Niat aku sebab aku nak tutup rambut aku ni bila aku solat ni. Kan? Contohnya, dapat pahala sunnah juga. Pakai wangi-wangian. Nak dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah dan wangi-wangian tu. Dan siap cari yang terbaik. Lagi dapat pahala sunnah. Sebab Nabi pun pilih wangian yang terbaik. Minum air masak pun sunnah Nabi. Nabi minum air masak. Tapi cara Nabi minum kita kena tahu. Nabi tak minum banyak-banyak, Nabi minum sikit-sikit tertib. Contoh, bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Bila minum bismillahirrahmanirrahim. Haus, ustaz haus. Satu. Tak yalah aku sebut satu tu. Dua. Tiga. Maknanya paling kurang tiga. Tiga hirup tu maknanya sikit-sikit-sikit-sikit. Barulah nampak adab bila minum. Tapi kalau minum begini... Haus itu. Tak dapat pahala sunnah. Tapi puas hati aku. tak, maknanya minum tertib. Jangan kita cakap, oh sebab Nabi suka masak, kita pun minum macam tu. Lagi satu lagi minum berdiri, kan? Nah, ha, jadi minum, sikit, sikit, sikit minum. Betul. Itu dari segi adab dia. Ya? Jadi hidupkan sunnah Nabi apa lagi? Pakai baju putih. Nabi suka yang putih-putih. Kemudian kita senyum pun sunnah Nabi. Ya. Banyak akan tersenyum. Apa lagi? Nabi juga Nabi juga rajin bersedekah. Itu pun sunnah Nabi. Buat amalan-amalan sunat. Buat. Contohlah macam kita pakai baju kan. Macam saya pakai baju ni. ini bukan ikut sunnah kan. Baju macam mana lengan pendek kan? Macam ada orang pakai baju kurta. Hmm. Kurta lengan pendek sebenarnya orang Arab bawa tidur. Kurta. Ha tu semua kena tahu. Tapi tak boleh bawa salat, tak ada masalah. Okey je. Kita memang pakai kebanyakan kita suka pakai kurta lengan pendek tu. Cuma kalau nampak orang Arab datang jadi imam kat sini jangan pakai depan dia. Orang ni nak semayang ke nak tidur dia kata. <laughs> Tapi sah salat sah. Oh, beda ya pun. ternyata ya. Eh? kurta Jadi yang... mana kata kita ikut amalkan sudah Nabi Buah kurma Paling senang Buah kurma Buah tamar kan Itu pun sunnah Nabi Nak dapat nak dapat lagi Pahala sunnah yang lagi tinggi lagi Kita makan kurma Nabi Kurma ajwa Tapi kalau hari-hari makan kurma ajwa tu boleh botak ke mana? <laughs> Bukan sebab rasanya Sebab harganya Harganya mahal Kan nah, Tapi kalau mampu belilah Kan? Ha, tak ada masalah pun. Jadi mana kata hidupkan sunnah Nabi itu juga tanda tu cinta yang nak membawa ke syurga. Tahu? Kemudian Nabi, Nabi cakap yang baik-baik, Nabi tak cakap benda yang tak baik. Nabi pesan kalau tak ada benda baik yang kamu boleh cakap, lebih baik kamu diam. Diam. Sahabat dulu Saidina Abu Bakar sampai ambil batu masuk dalam mulut sebab nak mengelakkan diri dia bercakap benda-benda yang tak baik. Hari ini tak payah masuk batu dalam mulut, pegang handphone diamlah. <laughs> Masalahnya yang kita tulis dalam handphone tu Itu yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Itu kita takut Bukan Dikatakan lagi, ya? apa yang kita tulis itu Pandangan <coughs> sebagian besar ulama Apa yang kita tulis itu Dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap ya, Tidak bersuara Jadi hati-hati dengan apa yang kita tulis Kadang-kadang tulis Kau ingat kau bagus sangat Kita hmm. tulis dalam tu Tak guna punya jantan Kan? Ada kepatut kau cakap aku masak tak sedap? Hmm. Siapa tu? <laughs> suami dia. Jangan, ya jangan buka aib terutamanya suami isteri, simpan rahsia kita. Simpan rahsia kita jangan didedah-dedahkan. Yeah. Ya. Suami isteri. Kemudian kasih yang membawa ke syurga selepas itu kepada ibu dan bapa. Jangan disakiti keduanya. Sayang mak ayah kita kan? Buat baik pada mak ayah kita Kadang-kadang mak kita makin lama makin tua Makin banyak masalah Sebenarnya itu ujian untuk kita Bersabarlah dengan karena orang tua Sikit-sikit mengajuk Sikit-sikit mengajuk Sabar Dan juga orang tua kan? Ha, kadang mak kata Mak nak apa mak Mak cakap je Mak nak apa Layan mak elok-elok hmm. Itulah mak tengok Orang dah tak pakai Dah ceret menjerit tu <laughs> Ceret menjerit Ceret menjerit itulah yang bila masak air tu uh. dia pula pekak tak terdengar menyang terbakar <laughs> je dapur jadi makna apa makna yang mesin yang tekan-tekan terus panas tekan-tekan terus sejuk tahu nak tahu nak ha, tahu tahu betul tahu apa dia Mesin air. Jangan sebut kowe. Dia tak taja ceramah kita malam ni. <laughs> Mesin air. Berapa kali aja dah. Jangan sebut jenama. Dia tak taja ceramah kita malam ni. Eh, kan? mesin air. <laughs> Ha, mesin air kan. Jadi mana bagi. Kadang mak dapat tu bahagia. Dia sebut tu Sudah ada kan? sebut. Ya Allah anak aku. Bagi aku ni. Alhamdulillah. Macam tu lah. Jadi mak nak kata bagi. Kemudian mak kita ni yang paling mahalnya apa? Paling mahalnya adalah doa mak ayah kita kepada kita. Ha, Itu pun membawa ke syurga juga. Doakan yang baik-baik untuk kita kan. Dan begitu juga kasih sayang apa? Kasih sayang suami dan isteri. Dengan satu syarat suami mengajak kepada Kebaikan. Sayang, malam ni kita semayang jemaah ya. Yeah. Tiba-tiba aja nak mati. Janganlah macam itu. Suami nak ajak semayang, mulalah. Malam ni kita semayang ya bang. Ha, yeah. Boleh. Ha, mari kita semayang sama-sama. Oh perempuan jangan kasar cakap dengan suami. Abang, abang tahu tak kenapa saya kahwin dengan abang? Yeah. Saya harap sangat abang jadi imam saya. Yeah. Macam itulah. Barulah sebiji Kalau tidak Kalau kita biarkan Takut jadilah suami kita tu Suamiku seorang pendosa Kita tak naklah suami kita jadi macam tu kan uh, Biar suami Janganlah garang dengan suami Abang Jadi imam Jadi imam Abang tak pandai Pakai tekong duduk belakang Oh pahal pula Suruh jadi Jangan macam itu Aduh hai Eh ha, Cakap dia lelok bang Abang kena jadi imam tau Lepas tu bila suami baru belajar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bini kat belakang Patehah pun tak betul yang jadi imam Jangan macam itu Abang kalau abang tak pandai Mari kita belajar sama-sama eh? Kita belajar sama-sama baca di Kuala Lumpur ada sepasang suami isteri dia buta al-Quran apa dia buat dia hantar anaknya yang berumur 5 dan 6 tahun tu masuk ke dalam sekolah tahfiz setiap hujung minggu bila anak dia balik anak dia mengajar mak dan ayah dia mengaji apa yang anak dia belajar kat sekolah hujung minggu tu dia ajar pula mak ayah dia menangis-nangis mak ayah dia belajar nampak tak nak belajar Ya? Jadi barulah boleh membawa cinta yang membawa ke syurga. Janganlah ingat cinta ni hanya cinta saling berpegangan tangan Memimpin tangannya di tepi pantai yang indah Sambil menikmati mie kolok <laughs> Macam tak kena je <laughs> Kenapalah banyak sekali sebut mie kolok malam ni <laughs> oh. Macam tu lah, berpimpin tangan berkasih sayang Tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu SWT Macam hari tu kan Semayang, jom bang kita semayang sama-sama kita semayang tarawih bang Malam ni jemaah tarawih semua diajak kepada kebaikan. Itu sebenarnya sebab kita kena faham. Nabi pernah satu kali tu Nabi ambil uh, ranting kayu tu Nabi buat dekat Nabi tukis satu garisan dekat atas tanah tu. Hmm. Nabi buat satu garisan panjang. Kemudian dekat garisan panjang tu ada segi empat tempat tergantung dekat faham tak tu? Segi empat tempat tergantung pada garisan yang panjang tu. Macam ni lah. Garisan panjang. <laughs> Kemudian ada satu segi empat tempat. Dalam segi empat tempat tu Nabi cakap-cakap dekat dalam tu. Kemudian sahabat tanya apa yang kau lukis tu ya Rasulullah Nabi bagi garisan panjang tu nak bagi tahu itulah cita-cita manusia. Manusia ni dia nak tu nak buat tu nak buat ni macam-macam dia nak buat nak hidup dia. Tapi yang segi empat tempat yang kecil tadi rupanya setakat itu je umur yang kita ada. Dalam umur setakat itu je dia cakap-cakap pula itulah ujian dan dugaan yang ada dalam hidup kita hmm. yang menyebabkan Umur yang ada bertambah pendek rasanya. Macam sekarang, cuba tengok. Macam baru semalamnya heboh pasal kelang kabut raya. <laughs> Tapi yang rupa-rupanya hari ni dah 26 syawal. Dah 26 syawal, jangan tak sedar. Nampak? Begitu pantas masa berlalu. Maknanya apa? Maknanya apa? <laughs> Nak mati dah tu. Betul, kita semua ni nak menghampiri kematian dah kita. Betul, betul, betul. Harus ingat mati, cik. Sebenarnya manusia ni, setiap manusia ada 99 perangkap kematian, kata ulama' terdahulu. 99 perangkap kematian. Perangkap. Tapi, ada satu perangkap kematian. Dia 99 ni, contoh kita naik kereta, accident kereta tu, pum, pum, pum, pum, kereta kita tak kena. Terlepas satu. Okey. Kita dengan kawan kita pergi berkelah, terjun dalam Sungai tu Zap. Yang naik kita seorang je Yang lain tu menung je buaya <laughs> Sebab saya seronok pergi kat Sarawak ni Naik bot dia kan Nampak signboard tu Awas di sini ada buaya Di eh. Semenanjung tak jumpa signboard tu Tu ada anak saudara saya tanya Tak nampak pun buayanya Aku tolak kau ke bawah Kau tahulah ada buaya tak <laughs> Banyak ceritanya payah sangat <laughs> kena cakap tak nampak lah, tak nampak enggak buaya tu hey, <laughs> tu apa lah tapi memang betul lah kan nak, nak tengokkan betapa dalam hidup kita ni macam tu lah sementara terjun dalam sungai kita seorang je naik hmm. kita selamat yang lain tak selamat lemas dan sebagainya nak begitu apa? Terlepas satu perangkat kematian. Tanah runtuh, tengok tak? Habis semua rumah, rumah yang sebelah tu sikit lagi. Rumah tu terlepas. Satu lagi perangkat kematian terlepas. Tapi dalam banyak-banyak perangkap kematian, ada satu perangkap kematian yang kita tak boleh lepas, ah. iaitu perangkap usia tua. Lepas tua, habis dah. Habis dah. Tapi sebenarnya, itu juga sebenarnya merupakan satu pencapaian. Pada siapa yang tua, tahniah. <laughs> Sebab Allah bagi umur kita sampai tua. Betul. Ni yang muda-muda ni, jangan perasan boleh sampai. <laughs> Tarik nafas. Ha, rasa boleh 100 tahun ni. <laughs> Iya betul. Kita kena kita ingat apa? Ada orang tidur lepas tu tak bangun-bangun. Ada seorang tu balik daripada dia gelak-gelak gelak balik. Hmm. Esok tu meninggal. Mulalah keluar teori patutlah malam tadi dia gelak teruk sana. Nak mati rupanya. Kan? Biasanya Teori. dia tak duduk kat tiang tu. Tahun tadi dia duduk kat tiang. Aku dah cakap dah kat tiang tu mati semua. Dan bu bukan tiang sini. Dia mula pandang. Kau, kau, kau, kau. Kan? Saya doakan semua panjang umur semua dengan kebaikan. Jangan risau. dah orang ni eh, kadang-kadang kita tak tahu. Bila lepas usia tu, itu pencapaian. Bukan semua orang boleh Capai. Dan tanda Nabi sayang kita. tu dia. Nabi doa. Ya Allah. Umur umat aku ni jangan kau bagi panjang-panjang. Ya Allah. Nampak tak? Sebab apa? Sebab supaya kita boleh agak estimate. Orang yang umur 70-80 tahun apa lagi nak kerja? Apa lagi nak kerja Tak ada apa dah. Anak dah lepas semua. Anak hmm. dah kahwin. Dia dah ada hidup dia. Kita pergi suar darul huda saja. Apa masjid Darul Huda datang relax semayang balik minum minum kopi kalau isteri dah tak ada minum seorang-seorang <laughs> betul kita datang mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita sehanian kita sentiasa datang ulang alik ulang alik pergi ke masjid bila dia meninggal dalam perjalanan ke masjid bila dia meninggal tengah bersiap nak pergi masjid bila dia meninggal di masjid bila dia meninggal tengah sujud di masjid Jam Nak tak mati tengah sujud? Nak, nak ke tidak? Nak. nak Tapi jangan imam Kalau imam meninggal tengah sujud Huhara kita weh Imam Allahu Akbar Yang makmum belakang Lamanya sujud hari ni Aduh Yang seorang tu tinjau <laughs> Dia pun beritahu orang sebelah Wuih Lama sujud Yang seorang Wuih Orang semayang tak boleh cakap Orang sebelah tu pula Nasib baik aku tak cakap Sudahnya Wuih dah batal semayang kita dah Dah batal semayang kita ni Bangun bangun bangun Bangun tu bangun tengok Eh imam ni dia usik imam tumbang. Allahu Akbar. Imam meninggal tengah sujud. Meninggal tengah sujud. Bahagia rasa hati ni. Bertuah betul kematian ni dicemburui. Tengah sujud meninggal. Di Bangi ada seorang lelaki meninggal tengah sujud. Dia bukannya pencen pejabat mufti. Bukan pencen kat pejabat agama. Hmm. Dia pencen. Pencen apa? Pencen postman. Postman? Dia postman. Pencen. Tapi waktu dia sujud tu bila orang dah dah meninggal dia sujud ni orang tanya dia macam mana hidup dia? Di rumah tak pernah lekang dengan Quran. Duduk dekat depan TV sambil anak-anak buka TV tu dia mengaji. Depan TV. Dekat meja makan sebelum isteri hidang makan, mengaji dulu. Ada satu Quran lagi ambil baca. Quran saja. Di rumah eh, dekat dalam bilik Al-Quran dekat atas kepala katil Ambil baca dulu sebelum tidur Sama macam kita Sebelum tidur kan kita capai handphone. <laughs> Dalam tu ada Quran cuma kau tak baca je. Hmm. Berani kau mengangguk. Wajar betul. Ha ha sama ha. Berani dia sama kan. Betul. Kematian yang dicemburui. Betul tak? Itu yang kita nak. Barulah betul cinta membawa ke syurga. Nampak tak? Pandang muka mak ayah dapat pahala, bayangkan. Empat muka yang pandang dapat dapat pahala. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Hmm. Saya pun anak, dah lama tak balik tu. Mari balik. Ni nangga tengok muka ni. Nangga. Betul kan aku sebut tu? Betul. <laughs> Aduh, hai. Ada orang cakap nak cepat pandai kahwin dengan orang Sarawak. Ada orang cakap. Oh, tak tahulah. di Sarawak ini ya. Nangga. Tengok muka mak ayah. Tengok muka mak dapat pahala. Tengok muka ayah dapat pahala. Tapi mak ayah dah tak ada ustaz. Ziarah kubur dia. Cuma janganlah ziarah pada hari tertentu je. seolah wajib pagi raya. Eh jangan pergi sekarang. Pergi pagi raya. Tak. Boleh pergi bila-bila masa pergi. Kedua, pandang muka suami nampak pahala. Pandang muka isteri dapat pahala Dengan satu syarat Pandang suami dan isteri sendiri Sendiri Kau pandang laki orang tak dapat pahala Kan ha, Suami balik pandang Abang Suami pun macam ni Kau tengok aku ke Tengok abang lah Siapa lagi Anak-anak yeah. semua macam ni Kau salam mak kau Rasa tak lama nanti senyum je lah janganlah sengih-sengih lebih sangat abang macam ah, tu sikit aja eh, pandang muka suami dapat pahala yang ketiga pandang Kaabah dapat pahala hari tu saya pergi umrah bulan tiga ramainya orang hmm. kan tapi betul ramai betul <laughs> pernah satu ketika makcik tu balik menangis dia Ya Allah, makcik banyak dosa, Ustaz. Makcik banyak dosa. Kenapa, makcik? Cik tak nampak khabar. <laughs> kuah mandi. Makcik ni Madinah ni makcik memang tak nampak. Dia round Masjid Nabawi tu cari khabar memang tak jumpa. Kan? Tapi ramai orang, ramai orang. Tapi saya pergi itu, lama, ya, saya pergi bulan tiga, dekat-dekat nak puasa lah. Masa tu <laughs> saya ingat saya nak rehat. Tak dapat rehat ni. Saya pun confused. Ini Mekah ke Malaysia? <laughs> Tengah tawaf sibuk. Aduh. Kain. Eh. Tengah pakai kain ni. Ustaz turunkanlah kain tu nak ambil gambar. Kena heram tu suruh turun Kau nak ambil gambar BCG aku ke apa? Ada satu makcik tu dia kenyak. Sambil gambar boleh, ambil gambar Bukan semalam makcik dah ambil ke? Semalam baju lain. Kata, Sabar lah. What you like? Hey, macam-macam. Tapi bila ramai Malaysia <laughs> gitu, ha, memang layan je lah. Ambil gambar, ambil gambar lah. Tapi nak beritahu, pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi, kalau contoh, itu sebab orang tua-tua dulu-dulu, dia balik daripada Mekah, balik daripada Umrah Haji, dia beli gambar frame gambar Kaabah tu. Sebab hmm. dia hari-hari, bila dia tengok tu pahala. Kita buka TV, tengok live orang tengah tawaf tu kan, kita tengok kan. Seronok, kita tengok, tengok. Sebenarnya pahala tengok tu. Apatah lagi pergi ke sana. Siapa nak pergi dengan Syamsul Debat? Insya Allah Pada bulan 12 nanti saya akan pergi lagi. Siapa yang nak pergi? Bulan 12 saya akan ada kat sana daripada 5 sampai 25 hari bulan. 20 hari. Siapa pergi 5 sampai 13 sebelum cuti sekolah? Siapa pergi 13 sampai 25 maknanya Andai masa cuti sekolah. Malaysia, Harga cik. dia lain sikit. Saya mau ikut kita. Eh? Tapi kalau pergi nanti InsyaAllah specialnya saya tak jadi mutawif Sebab kalau saya bagi taklimat Orang travel lain pun dia tinggal kamu tawih dia dengar taklimat saya. Itu masalah dia. <laughs> Jadi saya akan jadi peserta, saya akan join peserta makan kejap meja ni, kejap meja Wah, ni. Semua akan rasa makan dengan saya. Kemudian ada dua kenduri, kenduri besar. Satu di Mekah kita buat di Taif. Kita buat kenduri tahat, tahlil, doa selamat semua. Kan makan lima ekor kibas. Kemudian dekat Madinah, dekat ladang kurma kita buat kenduri juga. Makan nasi unta. Siapa yang tak makan daging kambing, kita siapkan, kita siapkan ayam albaik Arab tu seorang empat ketul. Betul? Allah. Ini memang tu ayam. yang kita buat hari tu. Ini bukan ayam. promote, lebih kurang. <laughs> siapa nak pergi nanti tanya dengan uh, wakil urus dia nanti. Tengok eh. Ha, siapa menarik, ni tak adalah tapi siapa nak pergi. Sekarang ni cuma saya nak pesanlah. Siapa nak pergi murah pergi, cuma nasihat saya. Hati-hati sebab tak nak lagi dah nak dengar pasal penipuan umrah ni. Tolonglah eh. Kementerian Pelancongan dah tetapkan harga paling rendah sekali jangan bawah daripada 6990. Maknanya 7000 dan ke atas. Kalau 6000 ada kemungkinan besar tipu. Jangan Ramai dengar juga, ayat, ya? lagi 1000 ada orang ya. subsidi ya? sponsor. Di Indonesia jangan percaya. Banget dan flyers yang dikeluarkan kan flyers iklan tu mesti tertera nombor lesen LKU daripada Kementerian Pelancongan supaya kita boleh cek dekat website betul tak nombor lesen yang dia luluskan tu betul tak eh, tolong semak tu pergilah dengan mana-mana pun tapi kau boleh pergi dengan saya lah ok jadi makna kata tengok Kaabah dan yang keempat tengok apa dapat pahala tengok Quran dapat pahala Tengok dan baca lagi besar pahala. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat apa yang ada dalam Al-Quran itu, itu lagi besar pahalanya. Jadi, ini semua adalah cinta-cinta yang akan membawa kita menuju ke syurga. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Syurga ni digambarkan kalau kita buka kitab muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali digambarkan bagaimana sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Kemudian dia nampak permaidani indah, dia nampak segala hidangan makanan yang hebat, dia nampak air sungai yang mengalir yang sangat indah. Kemudian Allah Taala perintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, kau bukakan tabir ini biar mereka dapat memandang kepada aku." Wih. Maka malaikat menjawab, Ya Allah, mana mungkin mereka boleh melihat pada engkau sedangkan mereka derhaka di atas dunia, Ya Allah. Mereka semua derhaka kepadamu, Ya Allah. Pernah Allah beritahu, bukalah tabir ini. Kerana sesungguhnya mereka pernah di atas dunia itu menangis kerana aku. Wah. Bayangkan. Siapa yang pernah menangis kerana Allah? Itulah dia. Kemudian, bila buka tabir, buka tabir, semua orang bersujud. Yang nampak Allah Ta'ala ni terus sujud. Allah Ta'ala bagi tahu, kenapa engkau bersujud? Kenapa engkau bersujud? Sedangkan ini bukan tempat beramal. Ini bukan tempat bersujud. Di syurga tak ada siapa tanya Zohor dah masuk belum? <laughs> Di syurga, eh siapa? Komat, komat. Dah masuk isyak tak ada? Tak ada. <laughs> Di syurga lah sebebas-bebasnya. Ini bukan tempat beramal, ini bukan tempat bersujud. Apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya pada sekumpulan manusia ni. Mereka jawab, mana mungkin kami tidak rela kepadamu, Ya Allah, dengan tahap engkau telah memberikan kami sesuatu yang tak pernah ternampak dek mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik dek hati. Maknanya kehebatan syurga takkan dapat digambarkan oleh diri kita sendiri. Walaupun kita bayar berbilion-bilion ringgit kepada Steven Spielberg, yang boleh menghidupkan zaman Jurassic Park <laughs> tapi dia tak akan boleh menggambarkan syurga seperti mana dia buat paradise sebagai filem dia tu itu bukan syurga syurga ini jauh lebih indah yang tidak dapat digambarkan oleh manusia kerana menangis kepada Allah sahaja menangis kerana Allah sahaja bayangkanlah Nabi besok Nabi nak bawa kita masuk katalah kita masuk dalam kereta Ini rengkah cerita je ni rengkah cerita Nabi nak bawa kita masuk ke dalam syurga. Nabi nak bawa kita. Tiba-tiba terdengar bunyi ngauman yang sangat kuat. Kuat betul bunyi ini. Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka. Yang mana bunyi yang kuat ni membingitkan telinga. Yang mana jaraknya adalah kira-kira 500 tahun perjalanan. Tapi jam tu punya kuat bunyi 500 tahun perjalanan bingit telinga ni. Maka pada ketika itu Nabi berdoa ah, demi umatku yang bersolat berpuasa beribadah kepadamu ya Allah. Pergilah kau wahai api neraka. Api itu makin dekat. Makin Nabi halau, makin dekat api ini. Nabi pun tak tahu nak buat apa-apa. Datang Malaikat Jibril membawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini. Kau siramkanlah kepada api itu. Maka Nabi ambil, Nabi siram, Nabi jiruskan kepada api itu. Dengan izin Allah, padam api itu tadi maka ditanya air apa yang kau berikan kepada aku tu Jibril itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah tu sebab atas dunia ni kena menangis paksa dia kita menangis kerana Allah tu sebab kita kena bangun malam qiyamul lail bangun malam ibadah paksa diri nangis paling tidak kita bangun duduk kat katil tu Allah Allah sampai nangis paksa diri orang perempuan Berhenti dah menangis kerana jantan. Berhenti. Biar kita menangis kerana Allah. Faham? Eh? Menangis kerana Allah. Lelaki ni dia nak buat apa? Biar lantak dia. Setuju je. Faham? Kuang asamnya. tak contoh. tak betul. Tapi sebenarnya nak beritahu. Menangis kerana Allah ni besar. Cuba kalau kita tengok. Kalau kita tengok dekat dalam kita tengok dekat dalam apa dekat dalam kitab Mukasyafatul Qulub juga digambarkan bagaimana digambarkan bagaimana dalam kitab tu orang yang menangis ni satu ketika tu nak dimasukkan dalam dalam neraka. Masukkanlah dia ke dalam neraka. Bersuara satu suara. Ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa pula? Kerana dia pernah menangis kerana mu, Ya Allah. Yang bercakap tu siapa? Berkat sehelai rambut. Rambut dia tu waktu dia menangis Air mata dia terkena dengan rambut tu Rambut tu jadi saksi Tapi malam nanti nak nangis tak payahlah Ditadah rambut tu tak payah <laughs> Ini nak bagi gambaran saja. Kalau buka kitab muka syahafatul kulub Buka tajuk menangis kerana Allah Buka tajuk tu ada Ya, Jadi tuan-tuan dan perempuan dan mati Allah sekalian Jadi sebagai kesimpulan Cinta kepada Allah Cinta kepada Rasul adalah oh, cinta yang utama Cinta ilah dengan sehebat-hebat cinta. Dan biarlah kita sayang suami kita, sayang isteri kita, sayang anak-anak kita, sayang ke keluarga kita. Biarlah kerana Allah. Biarlah kerana Allah. Inna a'malu bin niat. Bila niat kita betul, insya-Allah kita akan niat. berjaya niat. mencapai apa? Orang kata kejayaan di akhirat besok iaitu untuk menggapai syurga. Amin. Amin. Itu sebab disebut dalam surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu dan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana kita nak? Kejar akhirat dunia pun dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Jadi kejarlah itu tentu ada dan perempuan sekalian. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Saya faham. Signal-signal suruh berhenti tu saya faham. <laughs> Kalau dah berkali-kali tempat duduk tu cara betul kaki semua kan. Ha, jadi saya faham. InsyaAllah. Ada ke lapangan nanti kan kita ya. ada dua tajuk lagi tadi. Ha, kan? Ha, jadi kita akan <laughs> panggil lagi untuk masa-masa yang akan datang. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua walaupun perkongsian sudah tamat mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa Okey cuy, uh, mungkin karena durasinya terlalu panjang jadi korang sudah ada yang skip video ini tapi yang pastinya ya saya suka ceramah kali ini cuy jujur aja saya suka ceramah kali ini karena ada banyak hal yang baru dalam ceramah ini cuy yang mana yang jarang saya eh, dengar gitu ya, jarang saya dengar dari ceramah-ceramah ustadz gitu ya. Jadi ini sangat menarik buat saya dan banyak pengajaran yang saya dapat dari ceramah yang satu ini cuy ya. Eh, dan ini asli kayak ceramah kayak motivasinya itu agak kurang gitu ya. Asli kayak 85% itu 85 ratus itu memang ceramah gitu, ceramah agama gitu cuy ya. Adapun kelakarnya yaitu adalah bonus gitu ya, bonus untuk kita gitu ya. Ya sebelum saya pamit, saya akan sampaikan sedikit uh, info kepada korang cuy. Ustadz Syamsul Debat akan datang ke Indonesia dan saya akan berjumpa dengan Ustadz gitu cuy ya. Salah satu hal yang sangat mengembirakan ceritanya cuy ya. Ustadz akan datang bulan depan tanggal 10 eh tanggal 14 sampai tanggal 16 karena Ustadz ada undangan datang ke Jakarta gitu ya datang ke Jakarta jadi saya harus mempersiapkan diri juga dan saya harus memikirkan apa yang harus saya berikan kepada Ustadz dan saya juga akan membuat sebuah vlog gitu ya, sebuah perjalanan bagaimana cara saya bisa ketemu dengan Ustadz. Jadi tonton terus cuy ya, korang bisa follow uh, YouTube saya yang satunya cuy ya, NDGR. Di situ insya Allah kalau bukan di, di channel ini saya akan buat di channel yang satunya lagi cuy. Korang bisa follow lah cuy ya, follow NDGR ya. Sekali lagi korang bantu follow NDGR atau korang bisa follow sosial media yang saya punya cuy, supaya nggak ketinggalan gitu ya bagaimana perjalanan saya bertemu langsung dengan Ustadz gitu ya. Oke dan mungkin itu aja cuy. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya.